сегодня, по-моему, 1 июля. И только проснулась, голос еще сонный. Утро жаркого дня. К сожалению, придется уезжать с дачи. Всегда очень жалко. Сегодня обещали градуса 32. Экскурсия по Фазенде. У нас тут цветочки. Хоста. Многочисленная. Да. Тут мама сделала композицию, которой очень гордится. Пионы цвели необыкновенно в этом году, очень активно, но, к сожалению, уже красота опала. Это у нас дельфиниум голубой и белый расцветает. Пиончики более поздние. Розочка парка еще тоже только начинается цветение. Было много яблонь, ничего, к сожалению, не осталось, все перемерзло. Вот на том, что осталось, сажаем цветочки. В горшочках вешаем. А это желтенькая горчица. Лечим землю от вредителей. Очень любит ее пчелки. Вон как жужжат. Ну, там у нас вроде как огород. На самом деле ничего почти не сажаем. Горох. Смотрим дальше. Так. Это павлиний хвост, папоротник. Так, вид, откуда мы пришли. Жасмин очень хорошо цветет в этом году. Вот. А это... Качалку. Ну, я вчера подставку для цветов реставрировала, красила. Под столиком стоит, чтобы меньше роса на нее попадала такая клумбочка, называется микс-бордер. Здесь разные-разные растения собраны. Был мох седум, хоста, гномик, лабели такая сиреневая. Потом зацветает астельба, ромашечка ресничковая, еще только начинает. колодец водопой, как мама называет. Машинка, к сожалению, не моя, а подружкина. Но она нам очень идет, нашему участку. Это розочка. Я привезла маленький черенок из Германии. Уже, получается, лет восемь назад. Очень хорошо растет. Цветет два раза за лето. Еще же сминчик. Тут набрали воды для полива. Так. Мы любим, как его называют, крыжовник. Но и вредители очень любят, активно поедают. Нам, наверное, мало что останется. Там тоже цветочки, но пока еще мало цветущие. Родинка. Уже старые кусты прибаливают. Так, тут у нас тоже такой комплекс. Мини-прудики. Водичка. Вот так сделано. И такой декоративный мостик. Мама сама его сконстролила. Вон они, лягушечки. Свиданничают на нашем мостике. Петушок. Там дровяник, дело хозяйственное. Клематис. еще один цветничок. Цветочки. Красненький гравелат, сиреневый лук, лизун, по-моему,